Әбәү! Айныган берәүләр! Инде кадерле дуслар, инде без бер ел буе уйнамадык. Инде белүегезчә, чемпион бер сезонда калдырырга тиеш. Ну, безгә аңлатмадылар, аны алдан калдырган микән, соңрак микән, именно дөрестән әйткәндә. Так, так, так, кадерле дуслар, так, безнең бүген жюрида кемнәр утыра соң? Ну, Илназ Сафиуллин, Рамиль Агдеев, татар малай. Так, татар малай кем соң әле ул? Ну, ул блогер, ул инстаграмга видеолар, фотолар куя. Менә минем абыем заводта эшли, шуннан блог ташый, менә ул чын блогер. Эм, Егетләр, нигә безнең командада кызлар юк? Ни син Эльвир үзең уйлап кара инде. Татар лигасында бердән җүнле кыз юк. Так, стоп! Инага чаптырмадың, тундырма, каптырмадың, чәчәкләр иснәп. Менә минем моңа йөрәгем түзми. Бу кешенең бавыры ничек түзәдер мин белмим, әмма минем йөрәгем түзми. Менә егетләр, сезнең командагызга бит кыз кирәк. Белмим, Йолдыз, син үзеңнең кыска буең һәм таза ботларың белән безгә нәрсә эшли ятасың микән, белмим ни. Баш бармакда. Тот, тот, Йолдыз, тынычлан, тынычлан, тынычлан. Тынычлан. Ярамны әйтегез әле, сезнең менә Мамадышта нәрсә бар ул гомумән? Ну, бездә спирт завод бар. Юк, мин сизәм, сизәм. Мин әйтәм анда маникюр, педикюр, анда макияж. Ну, ул бит сиңа берничек тә ярдәм итмәячәк. Нәрсә, визажисты син мәллә? Так, Йолдыз, синең безнең белән уйныйсы килсә, сиңа мамалыш турында бер-ике сорауга җавап табарга кирәк. Мамадыш Казаннан еракмы? Юл буенча якын, акыл буенча ерак. Мамадыш шәһәренең иң бәхетле кешесе кайда яши? Мамадыш тавыннан соң кайсы кибетте алырга була? Любой! Менә, менә бит, бу бит 100% килешә. Димә, кадерле дуслар, инде без шундый матур ноктада башлап тагын җибәрәбез китик, Сәлам, Казан! Хәерле кич барыгызга тагын. Күз алдыгызга китерегез, Мамадышта беренче тир. Так, менә мин бу мишканы җиңер өчен кая атырга тиеш? Ну, менә тегендәге биш мишеньны бәреп төшерсәгез, шул җитә. Ладно, яра киттек. Ну, сез молодец, конечно, иптәш мэр. Ну, үзегезнең автоматыгызны алып килмәсәгез дә була иде. Әле ул пүчтәк минем гранатометта бар. Так, монда иң главный призны җиңер өчен кая атырга кирәк? Менә тегендә. Ага, киттек. Әле минем җитмәстә Оршаныкыннан соң хаман тезелеп бетмәде аякларым. Китте, каштык тизрәк. Хат! Хат! Хат! Ә без дәвам итәбез. Күз алдыгызга китерегез, Мамадышта романтик Ленар, җибәр инде миңа щебенка сибәргә. Менә Йолдыз. Менә телисеңме? Мин синең исемең белән любой йолдызны атаячакмын. Телим. Менә бу йолдыз синеке. Менә бу йолдыз синеке. Менә бу йолдыз дагын синеке. Менә Ленар беләсеңме? Мин бит сине үзем өчен гомер буе сакладым. Әйе шул, син бит безнең төрмәдә надзирателең. Ленар, менә мин кичә тест алдым һәм минем синең өчен яңалыгым бар. Ну, ничек нинди? Мин 37 балл җыйдым. Син минем җүләрем. Ә, Йолдыз, минем дә бит сиңа бүләгем бар. Мин безгә җир алдым. Йорт төзергәме? Юк, зиратта. Хәзер безнең каберләребез янда булачак. Дуслар, дуслар, дуслар, дуслар, җыелыгыз әле, җыелыгыз әле. Җыелыгыз әле, менә ә, минем хәзер менә чынлаптан әйтәсе килә, бу ялган түгел, бу хак сүз. Йолдыз, мөмкинме? Менә минем сиңа күптән әзерләнгән сюрпризым бар иде. Һәм минем сиңа тәкъдим ясыйм килә. Туктар. Илнас. Менә мин сезне 4 ел беләм инде. Мин башта сезнең җырларыгызга гашык булдым. Аннан соң гитарагызга. Менә минем сезгә тәкъдимем бар. Сез минем туйны беренче орзанга гына алып бара алмассыз микән? Сез ризамы? Ул риза, риза, риза. Ха, туктагыз әле. Так, Али, әйе мин. Орзанга тамада таптым, әйе. Ленар, мин бит йозыз. Менә егетләр, сез бик мәзәк кешеләр инде, име? Ләкин сез бүген Гран-при кубогын алмаячаксыз. Син нәрсә, анда кулисы артында теге гран-приның кубогын тозабытларың белән сыттың менә? Әйе, бик кызык егетләр. Менә дөресен генә әйткәндә, миңа сезнең белән уйнауы бик тә ошады. Ну, алай булгач, бәлки безнең белән Мамадышка кайтырсың? Казаннан Мамадышкамы? Юк, егетләр, мин градусны понижать итмим. Сезнең белән Мамалыштан биш бармак квн командасы иде, рәхмәт дуслар.